Hey everyone, this is Kriti, your educator for logical reasoning and quantitative techniques. So today we are going to talk about notes. As you know that you guys, I know that you guys have been very excited about the notes and you are waiting desperately ki notes kab launch honge. So guys, 20th of May ko notes launch ho jayenge finally. ठीक है and 20th of May ko kis kis ko milne wale? हैं? E notes mil jayenge hamare active plus and iconic subscribers ko. Now physical notes किसे मिलेंगे तो फिजिकल नोट्स उन सब्सक्राइबर्स uh, को मिलेंगे जिन्होंने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है फर्स्ट ऑफ मे को डैट मीन्स सब्सक्रिप्शन जिन्होंने फर्स्ट मे को लिया है एंड जिनका सब्सक्रिप्शन सिक्स मंथ्स या उससे ज़्यादा है उन्हें मिलेंगे आइकॉनिक फिजिकल नोट्स ठीक है साथ में एनी स्टूडेंट जिसका एक्टिव सब्सक्रिप्शन है जिन्होंने फर्स्ट जनवरी से थर्टियथ ऑफ अप्रैल के बीच में सब्सक्रिप्शन लिया they are preparing for December 2022 exam उन्हें भी फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे that means we have two type of notes e notes for all the existing plus an iconic subscribers and physical notes for the subscribers who subscribe Unacademy iconic platform from first of May and the existing subscribers जो जनवरी फर्स्ट से थर्टियथ ऑफ अप्रैल के बीच में जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया सिक्स मंथ्स प्लस सब्सक्रिप्शन है और दिसंबर एग्जाम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है so stay tune for more updates guys and one more update कि ये जो फिजिकल नोट्स हैं ये टेंथ ऑफ जुलाई से डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे थैंक यू